ja, bis jetzt Zeit, nicht schnell, so schnell. Ja, nee, stoppen nicht. Nee, alle durch, alle rein. Alle, alle, alle, alle, alle reinrennen. Rechts und links an der Kamera vorbei. Und noch nicht auf, abonnieren. Erstmal nur reinrennen. Wir filmen erstmal nur das von da, wie alle reinrennen. Thank <laughs> you. Das kann ich nicht Ja. War das nicht, die war das nicht gut jetzt? Thank